lotzagarria dala, egoera, lotzagarria dala, ezetoreko langileek e, ba, bizi duten e, egoera egunero, egunero, egunero. E, lotzagarria dala, hainbeste egun borroka, hainbeste urte, lotzagarria dala, lan e, bere lan baldintzak jarraitxia, ba, e, ba, daren bezala. Lotzagarria dala, e, realeko itxarmena gabe egotial. E, lotzarra, dala, ratioak ez nahikoak izatia. Lotzagarria dala langileak aizotzen egunero eroen lan zentroetan. Lotzagarria dala egoliarren zaintza duina ez izatia. Lotzagarria dala hilabete asko eskatu genitzuela e, bilerak formalak hainbat egunetan e, foru aldunderi eta oraindik ez dugula jaso e, erantzun bat gaur ere e, horretan e, formalki eh, eskatuko dugu biera bat eta zan behar dugu bergoita marera gilie baino gehiago haien artia momento feministak eta pensionistak e, ba, gure babesa eman digute. Lotsagarria dela emakumen sektori izate garren egoera honetan egotia eta lotzagarria dela e, egunero e, kalian egotia borrokatzen mm, e, e, euki behar zutena, zeo zer, euki behar zutena, da, lan baldintza eta hitzarmen kolektibo bat e, egotia egunero e, kalian. Ze duela gutxi, pues, maite peinak esan zuan, e, pues, bueno, logat, direla ba, bueno, hainbat ekintza, hainbat gauza egiten ari garela, eta nik esaten dutena lotxagarria dela egoera hau, hau bai da lotxagarria.